ассалаумағалейкум барлық мұсылмандарға осы біздің қазақстандағы енді мен бүгін айтатын сіздерге осы қазір наурыз айының 19-ында <clears throat> сайлау болады сол сайлауға бір үміткер кісі бар соны сіздерге айтайын деп қазақты осы қолдау сол кісіні қолдау үшін соны келіп сіздерге Э, сол қолдау үшін сіздерге өзім ниетімді сол білдірейін деп тұрмын сіздер өздеріңіз көресіздер осы кісінің э, айтқан э, бағдарламалары сөйлеген сөздері ол ана не каналда ғаламторда жүр көрсеңіздер сол кісіге мен өзім ана көп өмірде көп нелерді көрдік қой сондай ана депутат сайлайды анау мынау әкім мысалы бұрынғы кезде қалай болып еді сенің ауданыңда э, сенің депутатың дейді барып соған сөйлес дейді сен ол депутатты даже білмейсің де даже иесі қай жағынан да білмейсің қазір уже басқаша осы міне үміткер отырған міне сәлім өтен деген кісіге мен қолдаймын ол кісінің бағдарламасын оқысаңыздар де түсінесіздер и соны мен ойлаймын сіз сосын қолдайсыз сол, со кісіні деп бұл кісінің өмірінде талай совет үкіметінен бастап оның тәжірибесі үлкен барлық қиындықтыдан өткен барлық сол совет болған кездегі барлық қиыншылықты бәрін біледі осы кісі соның бәрін неден оқысаңыздар өздеріңіз оны біле жатасыздар енді осы қазір осы кісіні қолдап депутатқа мәжіліс парламентіне осы кісіні қолдайық мен барлық елге өзімнің нем айтып отырған сіздерге біз сендірейік өзіміздің қолдауымызды бір қазақ бір адам сияқты болайық бәріміз осы кісіні қолдайық осы кісі алдағыда осы қазақстанды көтерін деп мен өзім соған сенем. сіздерді де соған шақырам. осы Сәлем өтен сағындықұлына қолдайық сарыарқа мен есіл есіл районының сол жерлердің сайлаушылары сол жерде өтеді сол кісілердің сол жерге жиналады сол кезде сол жерден барлықтарын көресіздер вот сол жерден табасыздар ол соны мен айтайын дегенім сол сол сіздерге <coughs> жақсы барлық жақсылық болсын артында алла тағала осы кісіні қолдайық сол алдында ылғи жақсылық болсын осы қазақстанда ойлаймын болады деп и сіздер қазақтар енді түсінетін шығарсыз деп ойлаймын бәрі қазақ елі түгел қазақтар мұсылмандар бәріңізден бір ауыздан осы кісіден айырылмайық мен айтатын басқа бізде үміткер жоқ ал құрметті қазақ елі мынау енді келе жатқан сайлау науқанына 19 наурыз күні болатын сайлау науқанына бәріңіз белсенділірек келулеріңізге ә, үгіттеп жатырмын бұл үгіттің несі бұл парламент деген сөз заң шығарушы орган заң шығарушы органда ә, өзінің кәсіби мамандары болу керек заңгерлер заңның қаталдығына қарайтын мына бюджеттің ә, бүкіл ә, қыртыс несіне қарайтын Э, мына министрлердің үстінен қарайтын сол сияқты мынау халық қарапайым халықтың э, мына бұзылып жатқан заңсыздықты тепе теңсіздікті жою үшін мынау э, жаңадан өзіміздің сәлім ағамызға дауыс берулеріңізге бәріңізді үгіттеймін өйткені бұл кісі заңгер адал заңгер бұл кісі екі рет президенттік сайлауға қатысқан кісі тау, басы тауға да соғылған тасқа да соғылған кісі оны ел үшін мынау өзіміздің қарапайым көздер үшін маңдай терін төккен адам бұл кісінің мен сіздерге айтайын қолдауларыңызға жабылып бір жағадан жең бір жағадан бас шығарыңыздар бір жеңнен бәріңіз қолдап заңды мемлекет жаңа мемлекет зайырлы мемлекет және де мынау ешқандай қиналмайтын мынау ағамыздың жаңағы несі бағдарламасы бойынша мынау кредит жөнінде банк жөнінде мынау адам көтере алмайтын проценттері бар солардың бәрін дұрыстап бүкіл дүниежүзілік орынға әкелсе заңды түрде сол бәрімізге сол бірінші тұрмысты жеңілдету керек қазақ халқының содан кейін барып басқасының келесі, келесі басқа жағына қарай көшеміз халқым қолдаңдар бәріміз біргеміз ә, ағайын болып жұрт болып бір рет шығу керек өмірлеріңізде бір 5 минуттарыңызды бөлсеңіздер ертең сіздерге бес жылға азық болады осы екінші сайлау округында есіл ауданы мен сарыарқа ауданының ағайын жұрттар қолдаңыздар бірте бірдеп біртіндеп бір ә, отбастарыңызбен қолдау керек өйткені бұлай болу мүмкін емес жақсы адамдар келу керек жаңа қазақстан құру үшін кәсіпкер кәсіби мамандар болу керек сол үшін сәлім өтенді қолдауыңызға сіздерге үміттенемін сау саламат болыңыздар бәрілеріңізге отан үй бастарыңызға амандық дендеріңізге саулық тілеймін құрметпен искаков төлеген қымбатты астаналықтар бәрімізге мәлім 19 наурыз күні қазақстан парламент мәжілісінде сайлау өтеді мәслихатқа сондықтан бәріміз бір адамдай болып өзіміздің таңдауымызды жасауымызды сұраймын мен сәлім өтенді жақсы білемін өте білгір азамат жоғары орындарда жұмыс істеген ең білгірлігі бұл заңгер өте мықты заңгер жазушы ақын қоғам қайраткері екі мәрте президент сайлауына түскен адам ол кез келген адам түспейді ғой президент сайлауына ол өзінің күшін білімін біліп түсіп отыр бірақ та ол уақытта заман солай болып, ешкімге орын берген жоқ оны білесіздер кім 30 жыл отырғанын сондықтан тағы да сіздерден сұрайтыным бір адамдай болып осы 19 наурыз күні келіп осы сәлім өтенге дауыс берулеріңді сұраймын енді бұл кісі екінші округ бойынша не түсіп жатыр неге сайлауға сарыарқа мен есіл ауданы бойынша екінші округ тағы қайталап айтам. сондықтан есіл ауданы және сарыарқа ауданының тұрғындарына бір кісінің баласындай болып 19 наурыз күні келіп осы кісіге дауыс беруге сіздерді сұраймын себебі бүгісі егер де мәжіліске депутат болып барса кәдімгі көкейтесті адамның көкейінде жүрген бүтін проблемаларды қозғайды мен ол кісінің бағдарламасымен таныспын өте жақсы бағдарлама орынды әрі жаңағы қазақстанның азаматтарына азаматшыларының мұн мұқтажын ойлап соны нетіп жүрген адам көкейтесті сұрақтарға я болмаса келетін жаңағы қолынан келетін заттарға өзі кәдімгі тікелей қатынасып өзінің жауапкершілігін міндетіне алып отырған адам азамат деуге болады сондықтан бәріңізге денсаулық мол бақыт тілеймін сайлаушыларға сол 19 наурыз күні келіп бір кісінің баласындай болып осы сәлім өтенге сайлау, не дауыс берулеріңді сұраймын Дорогие астанчаны, вы прекрасно знаете, что 19 марта в 2023 году будет выборы в Мажилис Республики Казахстан и Маслихат. Наш кандидат Салим Утен баллотируется как самовыдвиженец, потому что он свое право, свое это знание, свое мастерство, творчество прекрасно знает. Поэтому он баллотируется. Наверное, многие не знают, что он два раза баллотировался президенты Казахстан, Республик Казахстан. Ну, конечно, не прошел. Тогда вы сами знаете, кто был президентом, который никому ничего не уступал. Ладно, это прошлое. Теперь он хочет стать депутатом, который все проблемные вопросы социальные, экономические, бытовые, все проблемы решаются депутатом Мажилиса, который принимает очень корректные законы, которые он вкладывает в этот лепту свои профессиональные знания. Он как юрист, поэт, писатель, и этот самый общественный деятель Республики Казахстан все эти точки дыры 100% знает. Вы не ошибетесь. Если вы придете 19 марта, проголосуйте за нашего Салим Утен, то вы будете век благодарны, что вы правильно поступили. Поэтому вас призываю всех избирателей – второго округа Есильского и Сараркинского района отдать свои голоса за наш отен Салим Сағынғалиұлы. Благодарю за внимание. До скорой встречи. Құрметті астаналықтар, мен өзімнің мына Астана қаласының тұрғындарына үлкен рахметімді айтқым келіп тұр. Себебі бүгін келіп отырған адамдар бәрі өмір көрген, жастар келген, көпті өткен басынан сынаған баға бере алатын адамдар келіп бүгін пікірлерін айтып жатыр мені қолдап жатыр қолдағанда олар бір жай аспаннан қидан сайдан алып атқан жоқ өткен өмірден әсірсе бүгінгі күні қазақстандағы жағдайдың күйсіз қолайсыз сегенде көзі жетіп отырып оның үстіне мемлекет тарапынан жергілікті әкімшілік орындарынан ешқандай көмек болып болмай отырған көріп отырып амалсыздан осы саяси жолына түсіп сайлауға қатысып отыр атсалысып қатысып отыр мені қолдаймыз деп мен сол үшін оларға мың бір рахмет айтып келіп отырмын мен енді айттым ғой әлде де айтамын мен қойып жатқан мақсатым алдыма ол зейнет жасын азайту қазір әйелдер күресіп жатыр елу сегіз жас қыламыз деп мен оны көп деп санаймын себебі міне бүгінгі күні тәжікстанда қырғызстанда өзбекстанда түркменстанда әйелдердің зейнет жасы елу жас бізде 61 жас біздің әйелдердің талап қойып отқандар 61 жас мен айтып отқан әйелдің зейнет жасы елу жас болу керек көп балалы аналардың зейнет жасы 50 жас болу керек себебі ана ол әрқайсымызға бұл ерекше алла жаратқан байлық анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді ғой әншілеріміз енді зейнеткер зейнеткер енді зейнеткер қанша зейнетақы алады бүгінгі күні алып жатқаны қырық елу мың теңге ол меніңше ақша емес әсіресе қазіргі тұрмыс жағдайына қаратқанда күнбе күн тамақтар коммуналдық шығындар қымбаттап жатқанда елу алпыс мың теңге ол тіпте ақша емес ең болмаса мен айтайын құдай қалап ертең мәжіліске депутат болсам көтеретін мәселем ашық бірден айтамын жүз мың теңгені талап етемін қоюға зейнеттің төменгі зейнетақысын жүз мың тенгенің көлемінде жасағым келіп отыр талап еткім келіп отыр енді еңбек ақымызды алайық еңбек да өте қолайсыз алған адам енді тоқайып қыркүйектің бірінде жолдауында алпысты жетпіс мыңға көтерді ол енді әрине ұят біз бай елміз неше түрлі жер байлығы бар бізбен байлық жағынан теңесетін мемлекет жоқ жердің үстінде сондықтан мен ойлаймын ең болса төменгі еңбек ақыны екі жүз мың теңге болу керек екі жүз мың теңге енді құдай қаласа мен өзі президент болсам үш жүз мың қыламын деп отырмын енді оған әуелі жетейін қазір депутаттыққа қойып жатқан талабым төменгі еңбек ақы екі жүз мың теңге болу керек енді аналарымызға бала туу қиын болып отыр неге қиын табыс көзі жоқ сонда мен мына аналарды қорғап ана деген ол бәрімізге қымбат босанған әйелге бірден бір миллион теңге жәрдем ақысын беруге тиістіміз деп ойлаймын мемлекетке бірде міндетті түрде бір миллион теңге берілу керек сосын мен мына көптеген әйелдерден сұраймын қанша жәрдемақы аласың жаңа туған балаға ол әйелдер айтуға да ұялады күледі а менің қойып жатқан мәселем әр әйел баласы бір жасқа толғанға дейін ай сайын елу мың теңге алу керек деп санаймын санаймын сосын қаншама адамдар пәтерсіз жүр қаңғып кім жүрген қаңғып кілең қазақ оны не жасыратыны бар А сонда өзінің жерінде өзінің суында өзінің топырағында жүріп өзі бейшара қайыршы болған қазақ үшін мен жаныма батады сонда айтып отырмын әр қазақтың отбасына міндетті түрде үй берілу керек мемлекет жағынан міндетті түрде берілу керек ешқандай жаңағы бағдарламаларды есептемей жиырма жеті жиырма бес деген ондай сандалбай сөздің керегі жоқ пәтер берілу керек міндетті түрде халықты қорламау керек сосын заң жоқ қазақстанда не жасыратын бар неге жоқ а себебі сот прокурор полиция бәрінің бастықтары бар а төтесін айтқанда бәрі де президентке бағынады а олай бола мен айтып отқан сотқа қырыққа келген 10 жылдық заңгерлік тәжірибесі адамдар сайлану керек 10 жыл тәжірибесі бар қырыққа келген адам сайлану керек сосын сол соттар сайланғаннан кейін өздері өзінің құрылтайында төрағаларын сайласын алқаларын төрағаларын сайласын ал енді облыстық соттың төрағасы жоғары соттың төрағасы конституция соттың төрағасы сосын алқаларының төрағалары азаматтық қылмыстық әкімшілік істердің олардың бәрі мәжілісте бекітілу керек мәжіліс ресми түрде заң шығарушы орын болғаннан кейін осы заңдарды мәжіліс шешіп қарап бекітуге міндетті деп санаймын сосын енді айта берсең бұл қайғыратын әңгіме ғой қазақ үшін мына жаныңа батады жаныңа батады сондықтан ең болмаса осы мәселелерді шешсек мына бүгінгі күні біздің қазақ халқымыз үшін жаман болмас еді ал енді айналайындар бәріңді де келе жатқан наурызбен құттықтағым келеді кеше көрісу күні болды көрісу мерекесі құтты болсын осы мерекемізді ресми түрде тойласақ өткізетін болсақ содан артық не мейрам бар қалған жағдайдың бәрін мен уәде берем депутат болып сайланғаннан кейін бәрін айтқан берген уәдемді орындауға уәде беремін оған уайымдамаңыздар қиналмаңыздар Дорогие мои земляки, особенно мои избиратели в районах Есель и Сарарка, 19 марта выборы э, Мажилис Республики Казахстан. Мажилис – это высший законодательный орган. Поэтому правильно говорят, вот только что и мои избиратели – только что высказались, они тоже из Есиль и района Сарарха, что в парламенте должны сидеть умные, грамотные, просвещенные люди. А если говорить откровенно, фактически должен, надо бы, чтобы там были юристы профессиональные. Так вот, я как профессиональный юрист, я считаю, что сегодня наша трагедия в том, что мы со стороны государства фактически не болеем за свой народ, не болеем. Я поэтому считаю, что на сегодняшний день пенсионный возраст должен быть ограничен 55 годами. Для многодетных матерей возраст должен 50 лет. Нам должно быть стыдно, что в Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане пенсионный возраст для женщин установлен 55 лет. Почему в Казахстане 61 год? Складывает такое впечатление, что Казахстан какая-то заброшенная, ограниченная страна, нищая которую не еще платить и которую не может решать свои пенсионные проблемы. Для многодетных матерей, я считаю, пенсионный возраст надо установить 50 лет. Многодетная мать, она и так уже пережила, перестрадала. Рожать ребенка – это трагедия, это страшная проблема. Ни, ни одна мать не знает, живой она будет после этих родов или умрет. Но она рискует, она рожает. Потому что человечество должно увеличиваться, должно восстанавливаться. Поэтому я считаю, многодетная мать должна на пенсию выходить в 50 лет. Теперь вопрос о пенсии, размерах пенсии. У нас размеры пенсии унизительные, 50-60 тысяч тенге. Даже есть и меньше получают, я знаю, есть получают 20 тысяч, но это для нас позор. Для страны самой богатой полезными ископаемыми нищенские пенсии, зарплаты, это, мне кажется, большой позор. Поэтому я хочу, чтобы минимальная пенсия в Казахстане была установлена в размере 100 тысяч тенге. 100 тысяч тенге. Теперь проблема с минимальной зарплатой. Тухаев в своем послании 1 сентября 2022 года чуть ли не хвастаясь объявил, что он минимальную зарплату поднимает с 60 до 70 тысяч тенге, и депутаты аплодировали. Это должно быть стыдно. Я считаю, что минимальная зарплата должна быть не менее 200 тысяч рублей. Не менее 200 тысяч рублей. Тенге. Потому что человек работает, несет физические нагрузки. Но ну, ему надо и восстанавливать свои физические нагрузки. Каким образом? А за счет того, что хорошо питаться. А за счет чего питаться? За счет получаемой зарплаты. А если у него этой зарплаты нет, за счет чего он будет питаться? Теперь не будем скрывать того, что у нас сегодня мать, особенно мать многодетная, она фактически оставлена без помощи, без внимания. Я считаю, что любая мать, родив ребенка, тут же должна получить миллион тенге материальной помощи. Это будет хорошей поддержкой, хорошей помощью. И плюс каждой матери до исполнения ребенку одного годика надо выплачивать детское пособие в пределах 50 тысяч тенге. Потому что матери, ее ребенку всегда ну, должна быть оказываться реальная помощь. Теперь у нас чего скрывать? Проблема квартир для граждан казахской национальности. Потому что многие казахи уехали из аулов, расформировали, приватизировали колхозы и совхозы. Они все фактически оказались бездомными. Они оказались бичами, бомжами. Приехали в города. В городах им негде жить. И вот они шляются все, снимают квартиры, арендуют. Несут огромные затраты. То, что они зарабатывают, им фактически хватает только же на то, чтобы платить за аренду, за съемы квартир. Поэтому я считаю, что минимальная зарплата должна быть 200 тысяч тенге. И каждому казаху, каждой казахской семье государство обязано предоставлять квартиры. Обязано. Сколько строится домов, ну я почему-то не вижу, что кроме казахов кто-нибудь искал квартиры. Шли, все шляются по квартирам, это только казахи. Поэтому казахам, как представителям коренной национальности, обязательно должна быть оказанная помощь жильем. Не надо никаких нам программ 27, 20, 25 и прочее. Это все обман, это все мошенничество. Я считаю, это все вводит в заблуждение населения, обещая всякие нереальные глупости, над которыми тоже никто не работает, которые никто тоже не анализирует. Теперь очень актуальный вопрос законности. Ну, давайте прямо скажем, что в Казахстане закона нет. У нас каждый закон противоречит другому закону. Например, гражданский процессуальный противоречит административному кодексу, административный кодекс противоречит уголовному кодексу. У нас беззаконие в стране, полное беззаконие. Поэтому я считаю, вся трагедия в том, что у нас судьи, прокуроры, работники полиции, они все подчиняются государственным органам. У них все стоят здесь вышестоящие начальники. Ладно, полицейский прокурор, я согласен с этим. Но судьи надо избирать. У казахов, вообще в Казахстане, всегда избирались казии, би, султаны, ханы. Всех избирали. Ханов на белой кошме поднимали, провозглашали – что он хан избранный, и провозглашали, поднимали. Народ видел, что это хан избранный. Вот эту вот практику, демократию, восточную казахскую демократию надо восстанавливать, сделать ее реальной. Демократия нам должна вернуться обратно так, как она была у нас. Поэтому у нас должны быть судьи избираемые. Мужчины, достигшие, мужчины, женщины, юристы, достигшие 40 лет – имеющие десятилетний юридический стаж работы, только тогда они могут избираться судьями. Потом все судьи, после того, когда пройдут выборы, проводят выборы суд, э, э собрание судей и выдвигают председателей судебных органов районных, городских, областных. После того, как провели эти собрания, опять же должны выбирать председателей коллегии. Я считаю, что председатели областного суда, Конституционного суда, председатели коллегии област, областного суда, Конституционного суда, Верховного суда, всех должны утверждать на Мажилисе. Мажилис – это официальный законодательный орган, который должен контролировать и который должен обеспечивать законность, держать под контролем все выборы судей. Поэтому я надеюсь, что вот эти выборы, они в настоящее время, конечно, я сомневаюсь в законности этих выборов. Я сомневаюсь, я прямо говорю, я не доверяю этим выборам. Но я хочу надеяться, что народ проснется. Народ откроет глаза, начнет думать о том, а куда мы катимся, что нас ждет и что с нами будет. Поэтому я всех хочу призывать, давайте проявим активность, единство к защите закона, к защите Конституции. Поставим нашу Конституцию на ноги. Сейчас наша Конституция стоит на голове. Потому что Конституция у нас сомнительная сама по себе. Мы знаем, в 93 году Назарбаев принял одну конституцию, в 95 году принял вторую конституцию. Вторую конституцию, пока ушел, он оставил свое место, отдал Тохаев в 19 году. Внес 1100 изменений. Это вообще безобразие, страшно слушать об этом, говорить об этом. Если в Америке в Декларацию независимости в 1790 году до сегодняшнего дня внесли только 10 поправок – Соборное уложение Англии, которое было принято в 1642 году, англичане не внесли ни одной поправки. Японцы в свою конституцию, принятую в 1947 году, не, внесли ни одной поправки, ни одной буквы, ни одной точки не поменяли. Почему наша конституция превращена в карманные блокноты? То она была в карманах, в кармане Назарбаева, он там вечно рисовал эту конституцию. Теперь эту конституцию рисует Тохаев, который как только сел на трон этот президентский, уже внес, вот только последние поправки, 32 поправки внес в Конституцию. Это с ума сойти, в новые, в новые поправки. И изменил закон о выборах, и изменил, изменил, внес поправку в Конституцию. То есть у нас получается, все, что все законы наши, они как карманные блокноты. Вытащил из кармана, поправку внес, опять положил в карман и дальше ходишь. Я считаю, эти безобразия должны быть покончены. Мои дорогие избиратели, избрав меня э, депутатом Мажилиса Республики Казахстан, вы поможете всему Казахстану защищать свои законы, встать на ноги. Потому что если я приду, в парламент, Мажилис, я вам обещаю, что там вы больше не видите сонных депутатов, зевающих депутатов, клюющих носом депутатов и э, сидящих, увлекающихся телефоном. В парламенте будет железный порядок никто никаких нам прав качать не будет. Мы будем жестко требовать, вплоть и от Тухаева, чтобы закон соблюдался в том ритме, в котором он обязан быть соблюдаемым. Поэтому я вас всех прошу, приглашаю, принимайте активное участие, голосуйте за меня. Сегодня я прямо говорю, кроме меня нет ни объективного, ни грамотного, ни честного юриста, который может быть достойным вашим депутатом в Мажилисе Республики Казахстан. Поздравляю вас всех с наступающим Наурузом. Куршу называется, то есть здрав... главен здравенствия. Считаю всем благополучие, желаю вам всем здоровья, режаю всем, удачи желаю, счастья в семье, чтобы все ваши желания, мечты исполнялись полностью так, как вы пожелаете. Заранее благодарю.